ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਨੈਣ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇਰੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਗੰਡਿਆ ਜਵਹਿਰ ਕੁੜੇ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਬੇਹਿਸਾਬ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਤਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਹਾ ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਤੇ ਮੇ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਟੁੱਟੀ ਐ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ real.